Neulich, als ich auf einem Turnier filmen wollte. Oh yeah, I'm from Lasputin because I'm a fan. So shout out to the end. okay. <laughs> so let's start with the end traps. You have played. schade. Also ich glaube, die wollten nicht, dass du Jobs äh, äh, Heute echt nicht. Also da lief alles gut. Alles, was für die Community ist, ist gut. Everything for the community is good. Alles, was für die Community ist, ist gut. Alles, was für die Community ist, ist gut. Alles, was für die Community ist, ist gut. Alles, was für die Community ist, ist gut. Alles, was für die Community ist, ist gut. Alles, was für die Community ist, ist gut. Alles, was für die Community ist, ist gut. Sei es Deck-Profiles, Livestreams, Decklisten, Openings, Diskussionen oder einfache Talks. Alles bringt die Community weiter. Und genau darum geht es. Jeder will etwas anderes sehen oder sich anders informieren oder gar sich anders unterhalten oder einfach mal ein Video schauen, um abzuschalten. Und genau Genau deshalb ist jeder Content wichtig. Dabei ist es vollkommen egal, ob du 10 Abos hast, 100 Abos oder ein Video mit 100.000 Views oder nur 10 Views hat. Es ist ein Miteinander, kein Gegeneinander. Denn im Kern sind wir alle Teil dieser Community und alles, was sie voranbringt oder weiter ausbaut oder sogar stärkt, ist gut für sie.